presentem aquest reforç de l'equip negociador amb la implicació directa no? de, de les administracions i recordar, un cop més per això, que en cap cas estem parlant de que mai, ho hem dit sempre des del principi i ho tornem a reiterar, no? eh, mai hi haurà cap retallada, mai hi haurà cap ERO, eh, no estem parlant d'acomiadaments, estem parlant de millores en tots els àmbits, de pujades salarials, estem parlant d'internalitzacions, de reducció temporals, compartim objectius amb els treballadors, creiem en el servei públic del metro, creiem que és més necessari que mai, a més, estan augmentant els usuaris i més que han d'augmentar perquè han de disminuir disminuir l'ús del vehicle privat a la nostra ciutat i per tant amb aquest objectiu compartit i amb aquest, eh, amb aquest compromís que tenim amb el servei públic de, de transport, insisteixo, els elements de solució estan sobre la taula i, i és una obligació que entre tots plegats acabem no, de trobar aquesta fórmula que es pugui traslladar per part del comitè als treballadors i treballadores perquè la puguin considerar.